السلام عليكم شباب جبنا لكم فيديو جديد كيف تحمل على الفيسبوك طريقة كلش منتجة وراح نشوف هذا التطبيق نحتاج لنا هذا التطبيق ندخل على الفيسبوك شفنا هسه فيديو بس شوي انتظرونا حتى نشوف فيديو هيك الابد شوي خلنا نقلنا فيديو مثل هسه هذا الفيديو راح ندخل عليه ندخل عليه هنا نسخ الرابط خرجون تجي هذا الموقع شوي انتظروا ترى انك ضعيف شوي تجي هنا للبحث تدخل تسق تبحث شوي خليه ينتظر مثل ما تشوفون شو طلع لكم هنا الفيديو كان الفيس بس تلصقه تجي تخليه هنا ما راح يشتغل على وجه من استخدم الرابط تجي هنا وتحملونه مالتهم بس غير هالخيار من بعد ما تروح لي تضغط راح يطلع لكم هاي التحميل هسه لا تنسوا الاشتراك في قناتنا